记忆宫殿是一种记忆技巧，用于记忆事实、数字或其他一些事物，比如购物清单。此方法自古有之，也被称为轨迹记忆法。记忆冠军马尔温·瓦洛纽斯凭借此方法，在短短三十分钟内便记住了五千零四十个二进制数字的正确排列，在三十三秒内就记住了一整副五十二张扑克牌。 下面是它的工作原理。闭上眼睛，想象一些你熟悉的实体空间，比如你的家、学校或者办公室，并将你想要记住的事物图像添加在脑海中。你要是想记住很多东西，可以使用不同的房间。想象你始终遵循着一条特定路线，走过该空间的样子。 当你经过时，把想要记住的东西放在特定的位置。理想情况下，用滑稽或奇怪的方式去想象事物，也有助于记忆。一旦放置完所有我们想要记住的东西，记忆宫殿就完成了。如果某天我们回到宫殿里，想要回忆起里面所放置的事物，就得沿路返回。我们必须集中精力。 想象打开了大门，沿着特定的路线前进。一旦经过了用于放置事物的特定位置，它们就会重新出现在我们的脑海中。现在，让我们试着记住做美式松饼的七种材料：一，你打开门，看到鞋子旁边有一杯满满的面粉；二，你走进卧室，在你的床上放着一茶匙发酵粉；三。 客厅里坐着一个巨大的鸡蛋在看电视。四，电视上放了一杯牛奶。五，你走进厨房，看到六个茶匙围着一瓶植物油跳舞。六，你离开了房子，进入花园，但花园里面却装满了甘蔗，中间是一个打扮的像园丁的茶池。七，你转身去查看浴室。 只有半个茶匙和盐在那里。现在你可以尝试一下，闭上眼睛，想象一个熟悉的地方，比如你的家。现在我们慢慢的列出七个数字。当你走过该空间时，请将每一个数字放在不同的位置。让我们出发吧。三、十四、一。 五九二六，现在重新回到你的宫殿中，然后在下面的评论中写下你所记住的事物。顺便说一下，如果你想长时间记忆圆周率或者其他一些东西，那就别止步于此视频，关掉你的屏幕并开始练习。 毕竟实践才能出真知。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训。 在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/supports。即使是1美元，也能物有所值。